me lembro até um tempo atrás Tava quebrado, nem que sem escolha Se eu rolo, meu corpo, essa foi a minha escolha Quem pode ter levado um pouco de tempo Mas plano de Deus não falha Ei, não tava preocupada enquanto eu vivi entre tragos e anos Agora me sinto melhor Agora eu ando com o melhor Agora meu time é o melhor me sabe, negão cooler Nenhum de nós usando colores Eles não me levaram a sério Agora eles me veem primeiro Mas querem de vilão no primeiro yeah. Quero pegar essa bicha, uh -huh, Não dou porra pro que cê fala, viu minha vida, uh -huh. Ela queria um real one, tipo chat, chat, uh. Tem que me manter real, eu vou deixar essa bicha na bad Eu vou atrás, tava quebrado, nem que cê escolhe Cê não manda meu coração, foi a minha escolha Quem pode ter levado um pouco de tempo, mas de Deus não falha Ei, mama tava preocupada enquanto eu vivi entre tragos e anos Agora eu me sinto melhor, agora eu ando com o melhor meu corpo E minha mãe já falou, filho, não desiste, eu sei que eu sou melhor Tudo vem no seu tempo, proteção divina, eu sei nunca fora Eu tô contando dinheiro dentro de um love, tipo com uma yeah. O seu namorado é quebrado, por isso que é tá do meu lado Cê sabe, eu ando chapado, quase que anestesiado Contando dinheiro dentro de um carro, por isso que é tá do meu lado Eu ando sem tempo, eu amo essas coisas eu vou quebrar nem né, que sem escolha Sendo não no meu corpo, essa foi a escolha Quem pode ter lavado um pouco de tempo, mas pra mentir Deus não falha Ei, mama tava preocupada enquanto eu vivi entre graus e anos Agora me sinto melhor, agora eu ando com melhor